Merhaba değerli izleyenlerim. Bu videomda size Smart TV'lerde enerji tasarruğu için hangi ayar yapmamız lazım onları söyleyeceğim. Bunun için kumanda üzerinden menü tuşuna basıyoruz. Menü tuşuna basıyoruz. Sistem Sağ tuş basıyoruz. Aşağı ok tuşuyla ok tuşlarıyla aşağı doğru geliyoruz. Ayarlar var. Ayarlardan en alta geliyoruz. Aşağı ok tuşunu kullanarak daha fazla yazıyor. Bunu okeyliyoruz. Karşımıza bir menü çıkıyor. Bu menüde aşağı ok tuşunu kullanarak şu ok tuşunu kullanarak TV otomatik kapanma geliyor. Ben burada istediğim saati ayarlayabilirim. 8 saat var. 7 saat var. 6 saat var. 5 saat 4 saat, 3 saat, 2 saat, 1 saat ise kapalı. Ben burada 1 saat ayarlıyorum. Televizyonum herhangi müdahale olmazsa kumandadan televizyonu kumanda etmezsem 1 saat sonra televizyon kendiliğinden kapanacak. Ve böylece enerji tasarrufunu sağlamış oluyoruz. Diyelim ki televizyon karşısında uykuya daldınız ya da bir işiniz çıktı, televizyon başından ayrıldınız. Televizyon açık kalsa bile bir saat sonra, iki saat sonra, üç saat sonra kendilerini kapanacak ve dolayısıyla enerji tasarrufunu sağlamış olacağız. Değerli izleyenlerim, bu ayarlar çok işinize yarayacak. Sizi enerjiden tasarruf ettirecek mutlaka kullanmanızı öneririm. E, bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni atmayı unutmayın değerli izleyenlerim. Hoşçakalın, iyi günler.